मैं उसके रूप का शदाई वो धूप चाहूँ सा हर जाई वो शोक रंग बदलता है मैं रंग रूप का सौदाई मैं रंग रूप